Mheshimiwa Umi Mwalimu. Wangapi wako tayari kufa, kupokea salamu za Mheshimiwa Umi Mwalimu? Mimi ukiniona nimesimama hapa, nimesimama kwa niaba yake, na kwa kweli kama kuna siku waziri wetu alitaka ahudhurie ni siku hii, lakini bahati mbaya kabisa ikagongana na shughuli ya rais ambayo mnaiona sasa hivi inaendelea kule Dar es Salaam. Simeiona eh? kuna shughuli kule Dar es Salaam ya kuazimisha miaka miwili ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mengi nitakayosema hapa ni mambo ambayo mimi na yeye tumekubaliana tuwaambie, na amenielekeza niwaambie. Kwanza anawaambia anawapenda sana na anadhamini kazi yenu sana. Kuna kipindi ambacho nime ukienda je, ukimtoa mtu JKCI kumpeleka Muhimbili anasema uui, uongo hapa juzi ukimtoa tu nataka kumtoa JKCI umpeleke Muhimbili, mtu anapiga uui, lakini ukimtoa mtu Muhimbili kumpeleka JKCI mtu anashangilia. Uongo kweli? Lakini kilichotoleta tofauti pale ni utawala tu, ni nani anaongoza katika wakati huo. Na naongea nyie, ni viongozi wote hapa, ni viongozi. Uongo? Rais wetu akaliona hilo. Umeona alivyoswichi mambo hivi eh? lakini nataka kuambia na nyie sasa, nataka kuambia nao Muhimbili tunategemea ifike mahali mtu akitaka kuhamishwa anapiga uwi akitoka Muhimbili. Hiyo imekaaje? Na waige kile ambacho kiko kule Muhimbili, kiko JKCI, alafu kishuke mpaka zahanati. Na tunaposema bima ya afya kwa wote tunajua tukisema bima ya afya kwa wote exemptions zinapungua, tunapata malipo ya bima. Tukipata malipo ya bima, mwisho wa siku, kwa sababu mishahara tunapata toka serikali kuu, tunapata OC, ile hela inabaki kuboresha huduma, na kuboresha huduma ni kuboresha vile vile na meno ya manesi na madaktari wacheke wakati mgonjwa anakuja. Hiyo unaonaje hiyo? Wangapi wako pamoja na sisi kwenye hiyo plani? Wangapi wanatuunga mkono? Kwa hiyo nitaanza kushuka kwenye mawilaya, sawa eh? na msinichukie mkisikia saa ingine naposema ondoa DMO. Ninakuta DMO kuna milioni mia tatu tisini kwenye akaunti alafu hakuna dawa. Unakuta kuna milioni kumi zimetumika, uki anakuambia nimenunua da, dawa ya idara ya meno. Unamuuliza e, kiongozi wa idara ya meno anakuambia sijawahi kuona hicho kitu. Maana yake si lazima tumtandike mtu. Nyewe mnaonaje hiyo? Lakini kwa manufaa yawe Wangapi wanamuunga rais wetu mkono kuhakikisha tunainyoosha nchi, si ndio? Eh, tuhakikishe nyie, nendeni tukanyooshe mambo, yake uadilifu ukiwepo kazi ikifanyika vizuri, maana yake ni nini? Leo ilikuwa pale Mbeya wanapata wagonjwa kama sitini sabini kwa siku, lakini walipoondolewa tu injaji hivi akaboresha mambo pale, wameanza sasa kupata wanafikia watu mia mbili. Mnanielewa vizuri? Maana yake wana watu wale, si wengine wanaleta mapato jamani, si kweli? si ndio hayo haya anaboresha extra jute zenu, mambo mambo yenu mengine, sijui uniform, hata safari ya kuja hapa inapatikana hela ya nyie kuja hapa. Mnaeleweka? Wangapi wananiambia tukienda tutapiga mzigo, tutaboresha huduma? Nimeeleweka eh? Nimalizie kwa kutoa mifano miwili. Mfano mwingine eh, kule Kigoma. Kigoma alikuwepo inchaji mmoja akaondolewa, kaja mwingine akaboresha. Walikuwa wanapata milioni sabini kwa bima kwa mwezi, lakini alipoboresha alipoboresha mpaka wakaanza kufika milioni mia mbili akaajiri watu sabini, ameniambia sasa hivi ameajiri watu sabini. Tumeenda pale, rais anafungua vitu, tumekuta renovation inaendelea. Kuna nyingine tumefanya kwa hela tuliowaletea, lakini wamefanya renovation nyingine kwa hela ya mapato yao ya ndani. Wapigieni makofi mahichaji wa namna hiyo. Lakini wakati, wakati huo huo wakati huo huo Wakati huo huo alichokifanya huyo mwenzetu ameajiri wengine, akawaambia kila idara atakayefanya vizuri unapata shilingi fulani kwa ajili ya kufanya vizuri. Kwa hiyo ukifanya vizuri ndio unapewa hiyo kitu. Unajua ana, na histori niliyoipata pale walikuta wagonjwa wamewekewa maua maua kwenye wodi, wamekuta wagonjwa wamewekewa maua kwenye wodi, umenielewa eh?